私セラフィーヌ全宇宙の富と名声を欲しいままにする魔性の女ですのよこの世の男は全て私のものさあひれ伏しなさい <laughs> ああ愛しいセラフィーヌお前は誰にも渡さないどうか俺と結婚してくれ誰だこいつちょっと待った 超絶渡さねえぜ誰だよこいつ次回「セラフィーヌ物語」第2話「愛ゆえに」今宵あなたのフォーリンラあなたたち頭大丈夫ですか 類まれなる美貌と IQ180 万の頭脳で学園中の男どもを虜にしていきますわよ運命の恋人になれる者はただ一人私の愛をめぐって今熾烈なバトルロワイヤルが幕を開けるセラの愛を超絶手に入れるのは学園最強番長であるこの俺様だぜ <laughs> セラフィーヌさんの愛は パーフェクト風紀委員長であるこの僕のものですよ違うなセラフィーヌの愛は転校生で幼なじみのこのキリアが独り占めさせてもらう次回「魔界学園ディスガイア」第3話「バトルロワイヤル」ああ美しさ罪オイラのことは無視かよオイラに おい犯人は誰だわかりません迷宮入りです超絶無能な刑事たちの前に颯爽と現れたのは謎の美少女その正体は魅惑の美少女名探偵セラフィーヌだった次回「美少女名探偵セラフィーヌ」第4話「犯人はゼロ件」次回予告でネタバレかよ しかも俺ら無実だし犯人は私が決めるああお腹が空いてどうにかなっちゃいそうですわ誰か誰かカレーをセラフィーヌおしゃれグルメなお前のために美容効果爆盛りカレーを作ってきたぞ漂白剤も驚きの美白パワーに加えて お腹が急降下するほどのデトックス効果これで体内の老廃物は一網打尽だ俺様が作った超絶激辛カレーの方がすごいぜハバネロをはじめとした激辛食材のコラボで味覚もろとも脂肪を一網打尽だ分かってませんね魔界の定番といえばイモリの黒焼きとキメラの目玉のジャークカレーです 隠し味のゾンビ汁をぜひご堪能くださいそして始まる無慈悲なカレーバトルロワイヤル3人のうち誰のカレーが選ばれるのか全てはセラフィーヌのために次回「愛はカレーに」第5話カレーの匂いは甘くかぐわしくさすがに3杯は食べ過ぎましたわセラフィーヌ 奇跡セラフィーヌさんあなたのことは一生忘れません次週からは新番組「魔法少女マジカルウサリア」が始まるですよお楽しみにすよ魔界サッカーリーグ決勝戦我らがデビルブラックと戦うのは地獄の死刑集団ダークイレブン次々と襲いかかるサッカー奥義の殺人フォーメーション ルール無用のラフプレイにデビルブラックは壊滅状態くそこのままでは負けてしまう俺たちの選手全魔界制覇の夢はここでついえるのか誰もが諦めかけたその時一人の救世主が現れた超天才美少女ストライカーその名もセラフィー 3回1の美貌3回1のお金持ちついでにしもべの数も3回 1! サッカーと関係ねえし次回「地獄へキックオフ」第6話奇跡を呼ぶミラクルフェアプレイ諦めたらそこで試合終了ですわその目に焼き付けなさい私のサッカー費用儀ダイレクトマネーボンバーそれって買収ですよね 突然だけど貧弱で女の子にモテないそこの君超簡単に超魔流の達人になれるスーパートレーニンググッズを知ってるか ?OKOK 落ち着けよこれがその超魔流エクササイズマシンさなんと1日5分のトレーニングであっという間に筋肉もりもり100人乗っても大丈夫さらに付属の DVD を見流すだけで ある日突然超魔竜が使えるようになるのだな簡単だろなあ超絶簡単に超魔竜が得得できちまったぜウサリアでも超魔竜奥義が使えましたぴょこれはすごい効果抜群ですぴょ次回の史上最強の超魔竜通販第7回は地獄編阿鼻教官編の2本立て 一緒に上魔流を極めようぜ超魔流最終奥義が不発に終わり己の未熟さに涙するゼロッケン後悔に打ちひしがれ反乱を飛び出していったさらばだゼロッケン一人魔界中を放浪していたところ別次元の魔王にスカウトされる行った先は修羅と呼ばれる者たちの集う場所 修行は苛烈を極めたがゼロッケンは諦めなかったあの時奥義を打てなかったという開墾の思いが彼を突き動かしていたからだ修行をこなすうちに彼は再び自信を取り戻す稽古の一環として数々の魔王を倒していくうちにいつしか大魔王神と呼ばれるようになっていた勢いに乗ったゼロッケンは未だ戦いを続けていた反乱軍に戻りマテー・ボイドダーク率いるロスト軍を 瞬く間に殲滅一夜にして英雄となるその後勝利に酔いしれることもなく彼は超魔王バールに挑戦すると言い残してキリアたちの前から姿を消したのであったおおおいらってばすっげえ次回「銀河ゼロ剣伝説」第8話「伝説の幕開け」さあ張り切ってどうぞえマジでやるの 敗のついにボイドダークを打ち破ったキリア様何俺様が倒す予定だったのに超絶先を越されたぜしかし戦いはそこで終わりではなかったさらなる強敵がキリア様の前に立ちふさがる <laughs> ボイドダークが落ちたようだが奴は我ら四天王の中でも格下次は このダークシャドウが相手となろう誰こいつら次回史上最強のしもべキリア激戦四天王絶望を希望に変えていざ参りますわ四天王の次は七人将と十魔王が待ち構えているのですぴょん貴様らいい度胸をしているな まる全魔界ボディビル選手権大会最後のパンプアップに励む優勝候補レッドマギナスしかし突如現れた死角によって俺様の愛する筋肉たちが奪われてしまったのですわお前の上腕二頭筋大胸筋大腿筋はいただきましたわよ魔界一になるのはこのオイラですわギャー これであまりでしなびたなすび優勝なんて超絶無理無茶無謀ですわどうするレッドマグナコかつての友ゼロ健康の卑劣な行為の前に魔界一を目指す俺様の燃えたぎる野望は崩れ落ちてしまうのでしょうか次回「ビルカツ」第10話「ウェイクアップマイマスソ」みんなも熱くビルドアップ活動ですわよ 良い子の皆様には大変お見苦しい場面があったこと心よりお詫び申し上げますわ。決戦を終えて復興に着手したパトナ会そこにはなんと畑仕事をする元魔将軍マジョリタの姿が日々重労働を強いられるマジョリタパトナ会を滅ぼした彼女の罪は地球よりも重いのですわ 私がこんなことをマジョリタ手が止まってるですよサボろうとするマジョリタに魔王ウサリアの肉球ロケットパンチが炸裂ごごめんなさい悲劇の少女マジョリタの運命やいかに次回「発光少女マジョリタ」第11話全ては因果応報だぴょん おいしい人参ヒルリサイクル違いますウサリはこんな子じゃないですぴょんえセラフィーヌさんがいないな、なら仕方ないですね。ご本。 あまたの教師を給食退職に追いやった3年 P 組皇族の担任となってしまったのはなんと新米教師のクリストだった桐谷君早弁はやめなさいレッドマグナス君教室で筋トレはやめなさいゼロッケン君授業は家でやりなさいセラフィーヌ君授業中に桐谷君をストーキングするんじゃありませんうサリア君の発作が誰か給食室からカレーを 着任早々問題を起こす生徒たち彼らを無事に卒業まで導くことができるのか教師クリストの伝説はここから始まる次回「グレートティーチャークリスト」第12話「愛の鉄拳教育的指導」気持ちは言葉にしないと伝わりませんようん僕にも何とかできました30点 変なことに私は一体どうしたらいいのどうしたんだセラうろたえるなんていつものお前らしくねえぞああキリア様私は一体どちらを真のしもべにすればいいのセラフィーヌ俺を選べ俺ならば必ずお前を幸せにしてやれるセラフィーヌ分かっている 俺ならお前の欲望を全て満たせるのだおい変な奴が増えているぞ次回「愛の遊戯」第13話「二人のキリア様」そう私は気づいてしまったのです二人とも選ぶという第三の選択肢があることを 年クッキング今日は特製甘口ブラックカレーを作るぞレッツクッキンタイム好きな具材を自由に切って鍋で炒め水を適量入れたら沸騰させるしばらく経ってからルーを投入するぞ最後にプリニーが30年間不眠不休で鍋をかき混ぜながら煮込めば完成だ 弱火でじっくりコトコトするのがコツだぞ違う意味でブラックですぴょんそして出来上がったものがこちらの特製甘口ブラックカレーだ全てのプリニーに感謝して味わうがいい次回のプリニークッキングは活火山麻婆カレーの作り方ですぴょん心の料理 様のカレーができましたわよの総攻撃を開始した魔帝ボイドダーク我ら魔王ジャーの最後の戦いが幕を開けたくーかっけー燃えてくるぜ我らが最終兵器 大魔界絢爛王マテーボイドダークを魔界もろとも一撃粉砕やりましたわ私たちの大勝利展開早こうして再び平和が訪れたのよさあ行こう愛するセラフィーヌ二人きりのラブスイートハネムーンへ展開超絶早っ恋のプロセス飛ばすぎ 次回暴虐戦隊魔王者第15話ハネムーン大爆発紡がれる私とキリア様の愛のメモリーキャンセルでお願いします究極奥義を受けついに倒れた魔将軍ブラッティスそして来たるは魔帝ボイドダークとの最終決戦 次回魔界戦記ディスガイア5最終回大切な者たちに捧ぐキリア様 VS ポイドダーク激戦を制し私のハートを追い止めるのは果たして誰かキリアセラフィーヌは渡さん地面に這いつくばって俺たちのラブラブっぷりを見ているがいいまだわからんのかセラフィーヌ はすでに俺のものお前が入る隙間など1ミクロンたりともないのだ俺のことも忘れてもらっちゃ困るぜ覚醒して超絶マッチョになった姿にセラもメロメロの釘付けなのだおっとそうはいきませんよ僕の千里眼ではセラフィーヌさんは僕と結婚する予定になっていますオイラだって超速のボルフで分身すれば大量のオイラたちが全員姉子のしもべ 人数なら負けないぜ <laughs> 最終決戦に参りましょうよ私の大切なしもべたちオサリオンの大人になったら